去了下课铃，已经约好在操场等你。夏天真的是闷得可以，带你吃草莓冰淇淋。如果你有一点坏心情，我为你弹笑邦圆无曲。听到这首轻松的旋律，好像吃了夹心巧克力。当我偷偷看你，当我偷偷的想着。